Turn on the head. Believe in your faith. बातें हैं जो मेरे दिल की सुनो कॉन्शियन से कहती है संभव उठो साथ में मेरे तो तुम भी जगो काम पे देखो अब तुम तो लगो लिरिक्स तो थोड़ी सी दिल से लिखो कुछ बनो थोड़ा आगे तुम बढ़ो लोगों से ना तुम कुछ से ही लड़ो ऐसे गैरों की तरह ना सड़ो बातें हैं लेकिन कभी ना कहीं मैंने दिल में जो मेरे थे दिल में रखी मैंने तेरे में जो शहीन है वो ना नगीने में बहता है रैप तेरे खूनों पसीने में दिखता है ज्वाला अब तेरे सीने में कैसे मजा आएगा अब ऐसे ही जीने में कैसे तू दिखाएगा अब दो तीन महीने में करना है तो सुन ए ए तेरे पास देखे टाइम करना तू फुल ऑन ग्राइंड रहना तू तो एकदम हार्ड जैसे कोई हो तेरे लाइन मैं हूँ अंदर तेरे माइंड मैं ही हूँ तेरे बिहाइंड मैं ही हूँ जो तेरे साथ ये कराता हूँ रिमाइंड दिन कराता हूँ रिवाइंड सब कुछ था डिफाइंड फिर भी तूने दिया धोखा ना किया जो था असाइन uh. अब देख तुझे नहीं देख सकता मैं ऐसे वैसे कैसी बातें करता तू कैसे दिन भर मरता तू अब देख तुझे नहीं देख सकता मैं ऐसे वैसे कैसे हो के मेरा खून कैसे तूने छीना मेरा सुकून yeah. क्या था असाइंड कैसे तेरी बातें ना थी डिफाइंड तूने टेक ओवर करने का था सोचा कैसे जीने लगे था मुझे क्राइम फिर भी मैंने दिया था तुझे टाइम मुझे क्या बताएगा मेरा टाइम तू मुझे क्या सिखा रहा मेरी लाइंस तू मुझे क्या दिखा रहा मेरा ग्राइंड बातें तेरी सब ठीक है फिर मेरे से क्यों ऐसे तू लड़ता है कैसे तू अंदर ही अंदर उबलता है कैसे अकेले तू सड़कों पे चलता है कैसे बताऊँ मुझे देख के खलता है कैसे बताऊँ दिल देख के जलता है कैसे तेरी जो बातें भी मेरी है कैसे तू मेरे ही टुकड़ों पे पलता है तू है एक बस अंदर की आवाज बेटे मैं हूँ बाप तेरे गंदे बाप तू तो निकला सांप मैंने देखा ख्वाब लिखी ये किताब अपने मैंने हाथ मैंने अब रस्ते नापे सब दिल मेरा साफ और ईमान भारी अब कैसे मैंने देखा अपना ये कैरियर कैसे इंडिया में है लैंग्वेज बैरियर आगे का देखो मैंने है सोचा कैसे मैंने खुद को है अंदर से खोजा पर याद करे तू नहीं था मुझे बोला अब तू तो ना ही मुकर मेरे ही रास्ते पे चल मैंने अब देखी ये लाइफ है मैंने ही काटी है नाइट्स है मेरे हाथों में नाइफ था मेरे ही हाथों में तेरी ये लाइफ है अब देख तुझे नहीं देख सकता मैं ऐसे वैसे कैसी बातें करता तू कैसे दिन भर मरता तू अब देख तुझे नहीं देख सकता मैं ऐसे वैसे कैसे होके मेरा खून कैसे तूने छीना मेरा सुकून ऐ हाथों में जॉइंट एक दारू का ग्लास यही तो सुनना होगा ना तुझे क्या सिचुएशन थी मेरी तू देख ऐसे आके ना सताना मुझे कैसा क्या है और कैसा क्या नहीं है इसकी खबर भी तो ना थी तुझे कैसा मैं था और कैसा मैं हो गया अब तो ना किसी को बताना मुझे फिर भी जो तूने बोला मैंने सुना चादर की तरह मैंने ख्वाब बोना सोचा रहेगा साथ मेरे तू ना अब तो खुद ही लगू मैं तेरे मुना तुझको उड़ा दिया था मैंने यादों से जैसे था धुआं लगा था कुआं मैंने ना बोला तभी तू आया कैसे तूने याद था सताया कैसे मैंने तेरा साथ निभाया कैसे तुझे दिल में मैंने बसाया कैसे तुझे मैंने देख संवारा था कैसे तू चाह रहा था टेक ओवर करने का अब मैंने जो देखा अब मैंने जो फेंका पीछे मुझसे ना तू पूछ लूंगा तुझको मैं तो ढूंढ नब्जों में बसता तू खून कैसे तू मेरी सोल है कैसे तू मेरी सोच है